السلام علیکم فرینڈز تو آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یار آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے تھم میل میں پڑھا گیارہ گیارہ دراز کی طرف سے جو آفر چل رہی ہے ہر جگہ اس کی دھوم مچی پڑی ہے اگر آپ فیس بک کھول لیں وہاں پہ ایڈ ہے آپ انسٹا کھول لیں وہاں پہ ایڈ ہے یوٹیوب کھول لیں یوٹیوب کے شروع میں ایڈ ہے مڈ میں ایڈ ہے اینڈ پہ ایڈ ہے ایڈ ہی ایڈ چل رہے ہیں دراز کے گیارہ گیارہ کے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے آفر ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے گا ساتھ بیل آئکن کو کلک کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے یہاں پہ بہت سی ڈیلز آفرز اور مناسب پرائز پہ آل ایکس سے چیزیں دیکھ کے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اب تو سال کا تقریباً اینڈ چل رہا ہے اور یہاں پہ بہت سی ڈیلز آپ کو ملیں گی آفرز ملیں گی یار اور سال کا شروع بھی جیسے ہی ہوگا نیو ایئر شروع ہوتا ہے ویسے بہت سی ڈیلز چل پڑتی ہیں پھر بہت سی آفرس چلتی ہیں ڈیلس چلتی ہیں برانڈس پہ تو میں ان سب پہ ویڈیوز یہاں پہ بناتا رہتا ہوں مناسب پرائز پہ الگ سے چیزیں دیکھ کے وہ آپ مجھے کرتے ہیں میں ان پہ بھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پہ دراز کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی یہ آفر چل رہی ہے گیارہ گیارہ تو گیارہ گیارہ کا مطلب گیارہواں مہینہ گیارہ تاریخ کا ہے تو یار گیارہ گیارہ میں آپ کو کیا مل جائے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچاس ہزار والی چیز پچیس ہزار میں مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے بہت زیادہ چلوں اگر آپ نے دراز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا سب سے پہلے اور پھر اس میں جا کے آپ کو گیارہ گیارہ کی آپ کو آپشن ملیں گی اور کافی زیادہ وہاں پہ آپ کو چیزیں گیارہ گیارہ کی مل جائیں گی جس میں آپ کو دراز بہت سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ٹونٹی پرسینٹ اس پہ آف ہے ففٹی پرسینٹ اس پہ ہے سیونٹی پرسینٹ سکسٹی پرسینٹ ہر برانڈ اپنے ویلیو دیکھ کے اپنے چیز کو دیکھ کے آفر نکالتا ہے یہ نہیں کہ ہر برانڈ آپ کو ففٹی پرسینٹ آف دے گا ایسی بات نہیں ہے گیارہ گیارہ کا مطلب گیارہواں مہینہ گیارہ تاریخ یہ تو آپ کو پتا ہوگا تو آفر چلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز پہ آفر ہوگی یہ نہیں کہ کوئی چیز اپنے پورے ریٹ میں ہوگی ایسی بات بھی نہیں ہے ہر چیز پہ آفر ہوگی کسی پہ ٹوینٹی پرسینٹ ہوگا کسی پہ تھرٹی پرسینٹ ہوگا کسی پہ ففٹی کسی پہ سکسٹی کسی پہ سیونٹی ہر برانڈ پہ آپ کو آف ضرور ملے گا گیارہ گیارہ کا بس یہی مقصد ہے تو آپ یہ امید نہ لگائیے گا کہ آپ کو ہر چیز ففٹی پرسینٹ آف پہ ملے گی تو باقی برانڈس پہ بھی آفرز چل رہی ہیں ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا ان پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دوں کہ ان کا کیا تاثرات آپ کو ملیں گے آفرز میں تو ایسی بہت سی میں آفرز ڈیلس وغیرہ اب اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اگر آپ کو کوئی آفر کے بارے میں پتہ کرنا یا پھر آپ کو او ایل سے مناسب پرائز میں کوئی چیز چاہیے سیکنڈ ہینڈ میں کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا خدا حافظ